Ohne euch, liebe geschätzte Volunteers, gingen solche Veranstaltungen nicht. Ohne euren Einsatz, ohne euer Engagement und ohne eure Motivation. glaube, dass gerade die Leute, die da als Volontier helfen, mit einem irrsinnigen guten Gefühl abreisen werden aus Schladming und sagen, hey, ich habe was Gutes gemacht für die Welt. Und da bin ich überzeugt davon, dass es auch denen gleich viel gibt wie uns, dass sie uns helfen. And we cannot thank you enough. Thank you so much, volunteers. Danke, danke, danke. Riesengroßes Dankeschön an euch alle. Danke für die unvergesslichen Momente. Thank you for being you.